Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите обратиться к вашей мирной инициативе по Украине, тем более, что комментариев уже море. Отреагировал Дмитрий Песков, э, пресс-секретарь Владимира Путина. Он сказал, что наверняка ваши предложения будут обсуждаться на будущей неделе в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Вместе с тем, ситуация на Украине не меняется, и э, СВО будет продолжаться. Вы правильно сказали, что Зеленский лично указом, а у них еще есть решение СНБО, э, запретил сам себе вступать в принципе в переговоры. Да если бы даже захотел. Мы помним ситуацию прошлого года марта. Согласились были и подписали даже предварительные документы. Потом Байден, Джонсон вмешались, одернули и толкнули Украину по новой в топку вот этой войны. Сейчас был мирный план Китая. Опять мы видим негативную реакцию со стороны Запада. Получается, что тупик – как вам видится реализация этой мирной инициативы, с чего могут начаться переговоры? Да, ну, прежде всего, э, некоторые, ну, может, это не инсайт, но тем не менее об этом мало говорят. Знаете, э, из контактов, которые у меня имеются с влиятельными людьми на Западе, в том числе США, я понял, что сейчас они очень обеспокоены тем, что выгода, цитата, выгода получателям от мирных переговоров будут Соединенные Штаты Америки. Я, ну да Господь с вами. Ну, неважно кто, ну, лишь бы мир был. Нет, Китай от этого выиграет. Почему? Мы прикинули, потому что Китай больше имеет право быть посредником, влиятельным посредником в этом конфликте. А ну, ну действительно, а кто больше? Если мы не можем быть э, даже местом переговором, потому что мы с Путиным агрессоры. Если американцы и европейцы, они тоже не могут быть. Они же подталкивают эту войну и управляют, и поставляют оружие. Они понимают, что они тоже не могут быть. Россия никогда на это не согласится. А кто тогда? Кто туда не, не влез по уши? Это Китайская Народная Республика. И для них это сейчас проблема – что выгодополучателем будет Китай. Это вам для информации, чтобы вы понимали. А действительно, Китай вполне может. Китай вполне может. Да, Турция, есть вопрос. Байрактары, они поставляли украинцам, поэтому могут отклонить эту кандидатуру. А Китай, да. Ну, что касается переговоров, вы очень правильно заметили, если бы согласились тогда, совершенно была иная ситуация. Но если бы согласились реализовать Минские соглашения, слушайте, давно были бы в границах Украины и вели переговоры по Крыму. Россия тогда не отвергала. Ну, давайте обсудим все вопросы, в том числе крымский вопрос. И надо было принять конституционный закон, его приняла Рада, надо было его реализовать, не стали реализовывать. Уперлись, я помню, с Порошенко говорил. Он мне говорит, слушай, ну как я могу этот закон реализовывать, если там в Донецке и Луганске, в этих кусочках, которые тогда были вне влияния Украины, как мы можем согласиться на эти условия, если там пройдут выборы не по нашим законам? Я так откровенно говорю Петру, ну хорошо, но первые выборы там будут сложными местных органов власти будут сложными выборы, а потом будут вторые уже три раунда выборов бы прошло. И на сегодняшний день эти местные органы возглавляли бы те, кто нужны, давайте откровенно, киевским властям. Только надо было с людьми поработать. Надо было им помочь, помочь серьезно, аэродром восстановить, там еще все, что разрушено. И Путин, я как сейчас помню, Э, я ему говорю, что передать Порошенко? Ну, надо как-то их подтянуть к выборам. Мы в Сочи были. Он говорит, я тебя прошу, передай ему, не надо нам воевать. Я помогу, говорит, и восстановить разрушенное. Я на радостях думаю, хорошую весть принесу Петру Порошенко. Приезжаю, ему говорю, слушай, Петро, вот так и так, и поможет. И уже там эти миллиарды были определены и прочее. Это, для России это плевый вопрос был. У него глаза загорелись, но через несколько дней потухли. Американцы ему быстро погасили этот взгляд – то есть были времена, когда вообще этой войны бы не было. Но сейчас-то мы понимаем из заявления э, Меркель и Оланда, что они время выигрывали. Это брехня. Никакое время не выигрывали. Тогда все было серьезно. И тогда они думали, что время выиграют. Это сейчас Украина сражается, она противостоит второй армии мира, агрессору и прочее. А они же тогда в Минске не за это были. Сейчас это не популярно, и они хотели показать, какие они герои. Они отсрочили эту войну на 6-7 лет и дали возможность Украине вооружиться. Красиво? Я не ожидал от Меркель это. Франсуа Олан, ну, ну Меркель, тебя же позиционировали на весь мир как сильную личность, сильное и прочее. Ты что так мельчаешь? Ты что расписалась рядом с некоторыми мерзкими людьми? Но это опять это их вопрос. Поэтому да, на ВГС мы будем обсуждать это, э, но мы встретимся не на ВГС, мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Позвонил несколько дней назад, предложил этот алгоритм, примерно как он вел переговоры с Си Цзиньпином. Мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем Государственном Совете, ну и примем соответствующие решения, которые касаются э, ВГС. Но ну, вы правильно подчеркнули, время упущено, погибло много людей. Это катастрофа. Пройдет время, мы с вами еще будем живы-здоровы и сможем найти причинно-следственные связи и оценим, кто прав, кто виноват. Спасибо.